Oi, pra começar, Exu não é o diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da Vida de El. Tá? Se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de dar like e ativar o sininho. Compartilhe com seus amigos e é isso. <laughs> Bom, gente, hoje o nosso tema é tipo de pessoa na festa de erê. Quem é você na festa de erê, hein? Sem mais delongas, bora, bora pro vídeo! Eu não gosto de quiabo. Suspiro? Não, obrigada, eu não como doce. Thank you. Thank you.